mutabani wa mole eh, mirundi mole mirundinaku zino mbeera kalagala nzija buzi eh, obeera kalagala naddayo ewaffe eh. obeera emukyalo wagamba ki ŋenda mpola ŋenda kuwumula ogenda oddayo mpola ogenda oddayo mpola nagenza anti ze mbawulira nga boogera waliwo yagambye that man will create a vacuum sente z'akawunti yange ne bagikwata kakati kyenkubuuza hmm. are you using me as a hunting dog bwomanya nti ente ekuwa amata ogiwaaki biwata ene gyotawadde kugamba nze mbawulya byeboogera nga boogera mbalaba nendaba what type of people they are hmm. tebasomangako human behavior hmm. no nefact nze bwendaba byo nga boogera bwenti eggwanga ligenda kufunamu ekintu kimu hmm. two groups are emerging in the government mm. the progressive group etegedde reality the realists n'abakyali abalowoleza mu brutality mm. tusobola okujoga kamutiene tugikwata naba nga talina sente najja naye tufukambirira naye ate nze nabaga nti amwe mani with the disabilities eggume lyange terinzikiriza okukubira omuntu esimu nti mpa sente mm. kozinga nakyekoledde bwolowooza nti nja kubeera hunting edoogoyo nolowooza nti nja kujjanga nkufukamirire ti abaana badda mu ssomero obaki nkola ebirala emyaka musanvu hmm, waliwo endyakozigundi struggle ngaeyange seven years wendi abajozi bebawikeninga kyova olaba nti balina ebintu byebakola nobyewuunya why do you publicize tebabobibwaini bagenda kuwedema kati abo bali ba sente bwebakulietinga trouble fom seven nebabawa sente hmm. kakati ekyokubiri kyebatamanyi nti balina gundi balina succession fever eyo ffe tugimanyi omukulembeze yenna bwakula natwakanga pulezidenti bwatuuse mugenda kulaba ne political assassinations era nze newandika akatabo kange nti museveni succession will be bloody ate bwenzi bwempulitikitingira ensonga kumi omunaana ngulaba kubanga sikola mu uganda mwokka ave studied country to country hmm. situation gyetulimu eringa yekenya ku kinyata hmm. nti kinyata waliwo omusajja nga bamwyita mbuyi koyinange eh, koyinange hmm. yayagala okufuga kenya biolo minis newano koyinange waali <laughs> koinange yagala okufuga kenya biolomins yetata wakoinange ah, ah. ono yakola eh, ku bbc gwa kinyata nga mugagga nnyo mm. yali mugagga nnyo emaali ye yonna efudde mm. abaana be baavu koinange talina sente koinange yatemula banne bonna hmm? bapito waliwo ge bayitanga gamapinto jeje kaliyuki yali musajja mukikuyu ngaolwabattira ki asike eh. yalimba jeje jjeyina naye yali mwana muto naye nga alina sente tebamanyi gyeziva kakati jjeje kenyata bwe yatonanga emitwalo atano nga jjeje atona miliyoni hmm. ku mukolo kubaina halambe jjeje nafuuka jjeje kati bamusalira amagezi nebatega bomu mubaasa ezigende mumbaasa aga nti bayekera bajjeje kati wasaidi nagamba jjeje tugende wamuzeeyo omubuulire Mm. sikuoteka sikuoli oyina abayekera bano mm. ate yavaayo yafiirayo ye yaswaza kinyata yeyina essaawa yengaerecording ati thati time oyo omwana era nalidinga kinyata wonna ate mukazi we teyayogera kinyata yateekabw akakiiko natekako omusajja joseph martin shikuku hmm. nga ayagala kava omukazi namugaa nti mukwate essimu ya jeje jeje baali bamunoonya nga mufu olupapula lwa nation nelukuba jeje nelusaka mbwakyekirize mu hoteri mm. enkeera nebamusanga abekenya tebalinga mawulire gamuganagakuba ebyobulimba mm. daily nation yatuuka okuba enkopi enkumi bbiri nga tebazigula mm. kakati embuyiko yinange eyabawenya e, e, mu kenya yalimu amanji ena first ladies first families shape the succession First family is desisting desisting succession. Why? If they don't prepare for succession very well, and a new hostile leader comes in, they become the punching bags of the new regime. So we know kumanya. Oh, first family is what we leader. Tumuyisawa. And it must be planned. But what is the soul of Funatumu Jamu Patanga Chama Chama Pindozi? ekyamupeeremuz stroke gyabagizimpa paty kakati ate eno paty bagirwaniramu buli ewali sente balwanirawo kakati umust sit down oli omukyala mama njiina yali mwana muto simanyi yamuwa magezi yekyeyakola nawa moyi kinyata yalwala nebamutwala mumbasa mu ddwaliro mbuyikoyinange nakuuma yerangirire na, na, na kakati omukazi nategeera nti bawo afudde nagamba mbuyikoyi nange nti omukulu agambye ayagala kuwumulamu nange endazeka mbuyikoyi nange olwafuluma omukazi nakubira mumaye esimu mulifutivale the eyes of the country have closed muidrove from lifutivale natuuka e mumbaasa nebabuuza mme kamanda kamanda yali musajja mukamba bamubuuza yetamiridde omwenge gwe nti ani asika awaca ah, iyo moyi balina erinya lyebamuyitanga dehumiriatede moyi naye ukinyata yayita moyi muli futivale wabwe gyebazaala mumoyi ngaayinayo amaka hmm. gyebazaala mumoyi hmm. natamulaba nalaba abantu bonna moyi yasula kukatebe kumeca namubuuza moyi wasuze wano ntiye lwaki tyandi muzeyi wampise notayogera nange namukwata ku byobyagabyga namugaa nti gwe ave tested your patience ojja kuba musika wange because the kikuyos fall to each other it donono mamangina ekikuyoko do not succeed ekikuyu mbuyikuinanga ogonebumulema mm. ekyokubiri abaana abo kyovulaba nti president bamujoga nibamuzanyirako museveni ye mukulembeze wa afirika owa generationiye atalina bitiisa abakulembeze ba afirika bategeera nti kabaka okufuga ensi kabaka tomanyi nti kabaka atuula ku mpologoma eba nnamu naye waliwo abegiyimbirira nti nnamu genda olabe mu bulange kabaka nga taliimu olabe nnamulondo bwe bagikola bati ngaaliwo hmm. fiya yabaga nti abaganda okudda emabega nga bava ewakabaka yabafumitanga ebi amafumu sebawondeka nina omwana nina abaana nina abaana banaye mukazi wange ali lubuto kyekibazza emabega aleme bafumita bodde emabega takufumita anti bwe bamuddanga emabega nga kabaka akufumita effumu kakati abaganda nabo nebamusaliramu gesawuli bebagamba gusinze saabasajja mulangira yaseeredde nze mukuuma ndi dokita kitange bwe yafa gwasingaani ebyo byonna fiya fiya nti bali bakabaka baali bategedde nti abaddukavu balinga bawalabu kagate kwesooka otonolire kawunda yalina akatambaala akeeru ngaakawuba bwati nakabakoze ngaakateekamu kamulale wayitandikakif bwolaba akaaba eh. alina gwalabyewaawo ya musungu bumukutte nanga nakanga bantu <laughs> ono empera sirasi <laughs> owe Ethiopia eh. yaine ekibwa kye yateekanga wano ku kibega bega ne mu conferences mutesa yaine empologoma era bamujja makerenga nga empologoma yagala okulya abaana ng'emanyiye yekka nga bwejese bagituuza ku ttaka yamala emyezi mukaaga mu ethiopia nga bamutendeka ku mpologoma eyo mutisa yali ayina bamuja makerere mu kirasi mm. ngaempologoma yagala okulya abaana banasale kakazi akazungu nekalwana nayo nagikuba esasi era olwamulaba negalamira between wound these people mm. mubutu yayina akakofi enkufiire eya leopard skin era nga webabateekako tv ya zaire bamulaga ava muggulu nti nga bwebakikola <laughs> okuteekako tv nga bwetekakongaava eh, mugulwaka asula muggulu nti mubutw abeerega baloti ngaali ne france nafugirawo eggwanga nyerere yayina akalungu akati bwe kati ne bagamba maama we wabeere rimu nga naye gwafugira abantu <laughs> ate nyerere yalabanga ezo gundi tv zebungeza wa mu europe mm. nga mu tanzania tebaziraba nabagaa nti egenda kubeerayo omuyaga wamaanyi nyo hurikeni egenda kujja ye nga yegirabye ku mawulire nabuulira abatanzania nebamutiireoya <laughs> nga lwedde yaliye abalala moyi eh. ye ayina akatiike eh. bakuga nti nyerere yagenda e, e, e london nakerabira mu state house yakomawo nakakima nga baka tunulia bati bati temuka kwata kaka temuka kwata ku ne enyonyi neddayo kamusi banda yali musajja mumpi nnyo bwati mm. ne yenga ambasada ba, bebe basoko kukubolira mm. you greet him at a distance you bend kandi bagandi kamusi banda muzibu nnyo mm. he appears taller than everybody olokuba obeera eh, obeera at a distance ba diplomatic bebe aba kubolideda nti ino kubeera at a distance omukolechi bwomusemberera ajja musinga eh. obuwanvu kijja munyiiza kakati kinyata bwe yakula hmm. nebatandika omumuzanyirako hmm. nasirika nagenda emumbaasa bweyatuuka emumbaasa nibamusomera ekiwandiiko nibakonkludinga bino byemugamba sebo pulezent uli mabegawo tuliko nyuma yako haha eh? yamuyita kamatauyo kamatauyo mujinga <laughs> onafanya nini nyuma yangu <laughs> onafanya nini nyuma yangu sitake kuuliza hiyo maneno eh? mnasema kinyata kinyata kinyata hakuna nguvu nguvu wewe mke wangu mama ngina kam uliza mama ngina yabakambu walile mumbaza muka sina manyi mubuze mukazi wange ababulize sina manyi mwemuli bakazi bange e, kenya nibaleta eteeka mu kenya nobody could speculate on kinyata's age to write that kinyata when 95 was treasonable hey. Eh. mayisa uwandiika otya ku mukulembeze eh. wanasema kinyata hakuna nguvu, we mke yangu eh? We watu wa Mombasa mnasema mnasema mnasema tuliko nyuma yangu, tuliko nyuma, nyuma yangu, mnafanya nini nyuma yangu? <laughs> yabaga mumuli basiya zimwe enyuma yange mujagazaki eh, kenya nga tebasobola kugamba kinyatambu sebe tuli mabegawo eh, aya biwera eh, munonyayoafanya nini nyuma yangukakati <laughs> ekyokubiri purezidenti alabwa hmm. mugundi kakati buli omu neyefuula purezidenti hmm. ekyokusatu museveni si mubbi hmm. atali mubbi museveni isnot crafte no naye ali mu generation abali crafte tuzikita reverse psychology somebody has rang me this morning nangamba mbu balipoti kyefulumye ngegamba nti kakoza mutale yabagamba emundu bazimaking nebagana when do you praise kakoza mutale what does kakoza mutale have kakoza mutale failed even to pay for his office kakoza mutale i saw him uh, two months ago three months ago in a minister's office nga ina tony trousers nengato nga sinkuba eddagala <laughs> are you telling me that this the kakoza mutale kuis influential kakoza mutale has remained on one rank for 35 years is influential kakati bakuleetya kakoza mutale bwe kibatanategere ti mibe frank to them mwekimanyi nti oluvannyuma lwa afende mukozi okutaking over special forces amaje gazze nnyo mu mpapula zamawulire okugadamaginga hmm. security ababa emundu za security omuserikale ewanteriyo esoja tufaye bullet bagamubalira era nebaga nti omusajja gwensinga okuwa respect mu uganda yakulira efactory e, e, ya masase nakasongola gali badde somalia nga galinga binyeebwa gali badde wano nga galinga binyeebwa awanteriyo iligo ganes kill more people than the soldiers emundu bagibuuza neyakubya esasi wadde bazifukamu omusulo omuserikale okutta omuntu alina okubanga alina emundu gyeyatereka is not easy i know i make research for other countries i know characteristics of soldiers when a soldier kills a person he does not care about balio omuserikale wewamaje bwatta omuntu nowa polisi natta omuntu neroyanga kabega natta omuntu ekanteriyo nti omuserikale taziika wamagye hmm. because even bodies are important they are exchanged singa bagwa mwambuusi bone bagiwona a commander can risk 500 soldiers to go back to rescue the dead bodies bannabwe baba tebazitutte you exchange the, the, the dead bodies that's what i told the president timwe mumagye mm -hmm. nemirambo mugitereka yanga nti wouldn't be a good soldier konze yes because tokeiza muli konze lyeso yes amwe lesola lesola bali abewabwe bebasula etawulo ne boxa tolaba ekisajja kino bebyefuula bwe biti nga eh, kyebakubye ennyo eh, naye bwekijja nga ekikwatiddwa ekisa kikumalawo beba n'abaana ugandi waka withem kyeye yabakuba n'akomawo nga yina kabanga lyesi teyasibwa mukomera bodaboda yamutomera nemutta waliwe bagikwata you go back and see badde mulabe bwolwana nabo tobaddira kuba nabo tebasonyiwa naawe tosonyiwa you try and go back kakati abaana abo balina ebintu byebakola nti now when they want to implicate the soldiers because muwozis commanding they raise the issue of kakoza mutale as if kakoza mutale is important whendas kakoza mutale become important kakoza mutale becomes important when is supporting the assassin the soldiers are indisciplined why the commander the change of command sent president abagambangako timugende mutta abaana president bamuleete bamubeera ku medica guwa mugenzi mayombo yanyumiza ti omuntu omu mu gavumenti akyaliwo yagenda n'abatomeza adf e yali maze okuwamba mpundwe nebagaa nti medic agwa ministry of state presidence office nebagamba nti aba adf e politico wing etudde mu gwenland bank nesalawo okulonda kagwa nga future president mayombo yaŋŋamba tetwategeera we trusted the man mubwezi naagireeta yemu ne mayombo naagireeta ngaeyogera ekigambo eki implicating a medical go medical go was sacked in one man's shuffle yalina butambala mm. nenga intelligence erimba nze bandeta tape yali ntuufu singa tebyali byewaffe yali ntuufu naye kinkozera kasajja ako eh? kati waliwo yasibye sente zange n'abalagira nja mugala mwekezoozi ba eh? e, e, paka ngaagitadde nze sibalinamukisa amumasiles like them if you treat these people with the mercy babi nyo mm. ndio eh, isaja linza okuja nilika nti tatigundi nina tata wafibamuta ya kwatu msaji ya zoku muta na emundo eh, na mwe gaiti ya sinza kuda mubara kisinge emundo sijitute mama wafibamu ganti msaji ya mudi ze emundo ato baku bori dina ababa deba mguza bumbia but never be merciful bwakwata ku sente zange akawunti nabalagira bagigale sente zange nezabiramu njamugalekeza ozipaipe ejogulinalyoyina omulenzi oyo ndi mujemu nza mwetafuman hmm. ma siina kyembagalaku mu fyuca we kan onle meet in mas grave we kan meet in prison sel we kan meet at road block abaanaabo we kan onle meet on a flight which i cannot forwago we shall never meet munsi mm. the people you never seen in my life mbamanyi nti president abagambangako nti bagende butta abaana bonna baleeta reports owa eso owa iso owa mital intelligence as theyare doing now ti abaana bagenda kwokya ekibuga abaana president was worried about the economy tubakole ki abaana abo mubafune mubalyabirize ekyenge bayigirize emirimu gyemikono tubafunire nesente bagende bakole which was a good idea bano baddamubadda kubakuulamu njala badda kubakuulamu maaso <laughs> kakati pulezidenti bamusomeza ogwokubiri ye pulezidenti aga nti ayina bameka tayinza kunyonyola bantu why how kan explain eyafedda eh, eh, eh, how kan explain abafiiridda mu makomera ga kaka mu safe house abedda nabano kati bano babobi waini bo bagezi abaana abo buli gwe batadde babobi waini bagendayo nebamugjako information ti eriyo ne ice gwe bakuteeka mu mutwe eriyo amazzi ge bakuba mu matu eriyo biki byonna this cannot be under musevenis government tikisoboka kakati gwolowooza nti ani eyava ku kiragiro kya museveni eggwanga lyaffe libeere blacklisted kugundi kubanga omwana omugezi omutegeera mangu ti omwana ono adikira ayininze ayina problemu judetekit omwana omugezi naye abadde wabiri ku baana abiri mu bana oyo tosobola mutegeera oba yimpuluvinza oba tayimpuluvinza mm. naye omwana gwaba yakulembera nabeera wa musanvu yuteke konsaani ajja kutuuka mu kkumi unless yosolve this problem kakati uganda erina kirini rikodi tefe tubadde wano museveni yajja badikiteta webali baki in his first address o au he said the use of sovereignity should be done away why if nyerere did not involve in uganda i mean hali tuse mm. museveni was the first to talk about observers oh, election must be observed ataina kyakwega kati who has undermind this because bw'osoma revolutionary politics tumusoma revolutionary politics one if you don't want a revolution don't allow it to occur because a revolution does not stop in the middle a revolution is like a pregnancy it completes its cycle two if you want to defeat a revolutionary mm. you force him him self to undo his early achievements kati mpandiise ebitabo bingi ku birungi pulezidenti byakoze kati bimu njagala kubijjayo mugundi mu bookshop anti kakati how do you explain the president who transformed namave from amenskilling fields into an industrial center nalaba bobi wine nga atudde n'abantu musajja nagandi nayina amaaso abiri nga ndi mukozi w'amasanyalazi erisi erimu baalijjamu omukazi najja ngaakutta omwana mugende mu lunaku lwabakyala yayogeza abantu nga bana abakyala tivi nenjijjaku pulezidenti yabadde asisinkanye bakomanda bapoliisi nabagamba pulizi mukole emirimu gyammwe mu mm. bulambulukufu kubanga gwe nnaakwatako <laughs> ajja kifuuwa ng'akizza munda era pulezidenti waffe tumusaba yasuuse n'atunulamu ku nsonga osanga awo walibadde mu butuufu nabo obanenya kitono <laughs> nava waffe kalagala nentoba n'ensi nentunda amawulire ku sturiti nenva mu kutunda amawulire nenekolera empapula ezange nentuuka mu kwogerera pulezidenti emyaka kati okyankolaki I achieved more than what I wanted. Bonjoga to Tingano, to Baganapakumuata, no conciliation. I'm mm-hmm. arrogant, natural arrogant. The mm. Bulogas are who was saying to Rimpakan Kurikir. Okumanians and Dimusaja are in a gumi. Omusaja in a gumi. Hmm? Nabany Mizako is Ragan or Kogeres. Mugazo and Gumukul, the eh, Kurbi Yeti Kish, that's your Yes. netusanga omusajja abo bamas abogezi bamutadde awo muli bameka nemutunulira <laughs> enkuba etonya nali ngenze nomusajja ono wa gonde ono gonde master master woods hmm. yali musomesa mastwich bavamu yatu bamwitanga master ngaali behind my house eye zana musajja ali hambo nnyo yali kyanagagawala nnyo etugenda fe naali musuuti ye ya siriki enkuba efuuyirire esuuti ye nagenda okulaba yefunyiriza akasajja katubala namubuuza gwe musajja gwe jangu <laughs> byetugenda okulya wano waguzewoki ekitubaza kiki kakini nemutuuza kutaamazimagwakatbaddamu eh? okut tuli mu lukiiko lwero siko manyoko <laughs> tula kutakatula oba si ekyo tugende embaga bagizanyiramu mutuba gema ogema ni kubatulu luyi mutuba gema munge batwaze tuli balwadde ibi byakatimba zisina drama nanga tuli bali watwala omwendo munjo ogwa nga yali yaguze eki yali yaguze eki yaze okwogera eh? abaana bange mujja musula ebintu wano abaana bange abalenzi onotwala ne mukazi wange gamba abaana bawano twogera mbu abaana bange eh, eh. tiomwana wange afukamira omulenzi omukogwomulenzi afukamira omulenzi yagenza okufukamira omwana wange nebagamba timba ku byuma byange nembalaba hmm. njagala ogende kubuka ofukamireyo eh. nzija ekidala nkikube ku ttaka eh. omuko tafukamira eh. dont humiliate bako omusajja tafukamira wabwe wa mukazi kale nga boli mwana nga bakuzadde jangu ofukamirire sezaalawo aze kuwasa mwana munda atule ne kumbiri gwa nazala wali abera mwana tekisoboka tekisoboka nakamu tekisoboka nakamu <laughs> mwana wangu mulezi tomufukamiza ngomufukamiza oti sikuba ekitala kutaka ebyo bya busiru bya katemba never omuko is a highly respected gorosa nti abana abana abana bange tebafumbirwa naye ofukamiza nga kufukamiza ndi oli mwana wange waze kuwasa wange waze kuwasa mwanyoko you cannot omuganda lisipekisa omuko nazaala wetakulaba nakulabako aba munsonda nga yekwese muluji kubanga okugamba mukazi nti nyoka akusinga obulungi oba omuwemulabawa t omuko tagenda mu short sirivd shat kubuko omuganda aba abajoga omuko talaga nkokola kakati ate afukamira atya isizi obubakatimba nkakuba nenkafulumya ekidaala nga buno obukazi obuwemula buno mm. nti simanyi busenga baze kuwemula baana bange bawala mwe mm. munsinga okuwemula <laughs> atukube empaka naabo basinga abaana bange nabagamba gwe kasa mu bulaba wano eh. obubaleeta okuwemula bambugalyamu nembwa nenzita this is not katamba kalica kanete big katembalized don't allow these things marriage is a serious matter mm. marriage is a serious matter that cannot be catembalized tetuze kubagema obagema oti nodda mugundi mulujalo wange nokwata muwala wange nemwekwata mukiwata nemuzino nebirala mbikolere wano kati bo mumuna akolera yoki mboke kababuka <laughs> I'm telling you mumuzina squeeze kuchi ewani ewa mumuna abikolera wa <laughs> abaganda nokugenda aba abasajja abakulu aba tebawerekera mwana waabwe bino ebyalisebusoni mu mwabiteekamu omuganda hmm. bakadde bo tebasobola kujja ku lisebusoni mukuwa speeches ezaawa these are imported things so kakati buli kimu kyonna nga bwemuze mukikola bwe mutyo nabana abaana bagezi tekakati bateekegwanga ku tenson oyinza n'okusanga nga popi wine talina nakyategeka neeki naye nga babikola kulya ku museveni sente kakati azerizas abantu batadde ku tension abantu batadde ku tension kakati olinagamba nti kenya egobye kasooli waffe ziriiko pulezidenti museveni yagamba tewali porodakiti yonna egenda kuva mu uganda nga teri poro kakati lya kenya nizokukamu hiya nebagula nemisiri muwat you don't know a country can undermine another country. Bayinza okujja ne battaka soli wammwe kuba bamugula wano eh, ne gaba ne gaba ku nsalo ne gaba ludda wula mwogera n'okwogera mbu emmotoka ya Bobi Wine ate yafuluma mu liveni ate liveni eyammwe ekyo bakyogera mukkiriza ekyo kikyukira pusi accept mutula wansi ne muganda naye ddala emmotoka yayiseewo oli agiyisizzaamu ne mumuvunaana edda nrm bwe yakolanga nina omusajja wano gwemmanyi naye yansanga mukkuba nanjimba nange nenjimugirayo enyo ate kati ntambula nakabazi bankoledde akabazi tekyali nyoo <laughs> omusajja bwe mumusanga nze nali nkimanyi mu lutalo lw'e rwanda habyalimaana yaweereza wano miliyoni za dollars lwegimasurvived assassination zisatu that's why these banyarwanda decided to go to northern uganda bategere kuyiziku gyebaava okugenda in the initial stages it was alleged tineyatta lwejema was a hired assassin until i got collect information kakati abyalimana jeina public relations nga yamanyi rwanda kuva dda byalimana nagaa nti abatukuba bava mu uganda kubanga uganda yaclose the border baka bwebayitirirako temudda kakati un neyiwa ba observers ku boarder sajja bamwyitanga dokita bizimungu samwogereze foreign minister sirwerabira olunaku olwo bazze ku boarder okumonitaringa boarder kabizimungu nagamba samwogerere tugende gyebayita ekanaaba ekanaaba oba mu mabanda basanga herimana bisopo herimana azimba woteri ninga alina communication facilities ayogera nabala pf mu rwanda namugamba nti aha katuve wanekanaaba tugende mitas ebikumi bina okuva wano abaaliwo nebagaana nitubuuza ah, rwanda ngaeyina data babijewa kozi tulina omuntu gwetwalaba e, eh, mu, mu white horse ekabaale ng'aline omuntu gwe nategeera oluvannyuma nga yali akulira eso ye rwanda eyakabyalimaana nze abyalimaana yali mukwano gwange ngaina presikitale we semisago semisago nga tumanyiganye bono ku kirebe kyerwanda kwaliko omusajja deogulas yasani bahunga bahunga baali bamukwatidde ewange ewaka tugenze tunyumya bwatuuka ewaka kyava yekanga nanga naye nga mpulira olunyalwanda olwogererwa wano koze emanju wange eh. waliwo ala pfc gimanyi emotoka tebagikutte eh. omusajja tebamukutte eh. nembegeire nembaga nti you people this man will think that i lured him into a trap omusajja mumute ndiugulasiyasigundi bahunga kakati wentegerera hmm. nti omusajja ono yeyatwala sente naye bwe bamukwata at that time wenaali muozaogalaizidi bakwata omusajja one sente nebazisanga ewuwe he was charged on a different case tunatandikira yes naye tuyinzaga nti emotoka ya bobi wine efulumye eh. twagala tugikwate tugizeeyo eh. esikando eh? esikando nokwata omusajja nomufubutula mu nyumba yo nagenda ngadduka noga nti nonyeza nika ya mukazi wange buze ndowooza kamugobe <laughs> agenzerayo mu nsawo Uh, you know, <laughs> yeah, yeah. know really how we are going to go uh, over this process because there's a lot of information that is flowing. Yes, that I'm the person in charge of these drones, uh, capturing and the, uh, you know, marrying, torturing, and even killing the, the, the, youth. Actually, I don't know who's turning the guns against me uh, because previously they were, uh, on social media, they were claiming that uh, there is somebody called Mohozi and the Nareiso uh, the people behind these drones. Uh, but currently, there's somebody, there is already, I, I don't know where she comes from, but uh, she got the pictures mentioning them by name uh, in a mockery, which they call the prayer, that they are praying for me. Yes, uh, Nankabirwa, praying for Mama Janet, and several other people that we should die, really you should burn and be fresh like, like the ash. Huh? And it really became a very painful thing. I don't know how best to deal with such a situation because I feel I should have to find out the people behind this malice. Because currently you, you cannot you, you cannot mishandle somebody like that and you expect to walk away scot free. Because that is not my culture. That is not my way of organizing politics. If you're looking for, for leadership, we still have time. This is the middle age. Yeah, just 52 years. I can still organize and make it. can still organize even after 20 years. At around 72, I still can become a president of this republic. But if some people are just uh, looking at the malicious part of it, actually I'm one of the people who are preserving the rigors of NRM. The NRM ideology actually has always been spread by me, has been anchored by myself. Forgetting about people who have totally dived in politics, I refuse to dive directly in politics. I said now, the first channel I need to, to tune very well is the financial channel. We need the finances to uprise, and then the, uh, we get to the farthest. But now things are tending to, to, to, to turn all around professor don't know where, what exactly to do because now the rumor is spreading very fast. On top of the cases that we have, when somebody says that I'm one of the people, the malicious people, what do they still say? All the people who are being captured, they, they, they, they, live without some of their organs. What if they take them for, for medical checkups, and hmm, medical testing? Hmm? Uh, problems, then there is another investigation team which is releasing information to the public people fighting over ministerial positions, senior presidential and state house positions, really what the hell is going on? You see, Professor, uh, when we are trying to build the pillars of, of power, there are certain positions which are very important, which can act as, uh, as, as, pillars. Yeah? We, we, we, need a permanent secretary, an equivalent of a permanent secretary. We need a PPS. Hmm? We need the state, the, the, the state house comptroller. We needed a minister for presidency. We need a minister for security. We need the minister for internal affairs. So the moment we have those sections, then we cross to the minister of finance. It's very important. Minister for ICT, then gender, labor, and the social development. Where do you have those ones? You have the real thing. Currently, tourism is, is The time to rise is a bit far. We are, we are anchor in the Ministry of Education. That is very important. Then the Ministry of Health. If we have those ones, the rest, we don't care so much. Agriculture, agriculture is a bit fake uh, because uh, uh, Uncle just seized it, just there. So it is, uh, it may not do us so much. So those are the things we're looking at. So those are simple battles. If you have people of your own, then you can control. That is not an equivalent of a parish school. It is not an equivalent of a parish battle. Now, there is one thing you don't understand, and it has a psychological interpretation. What did you achieve out of this? If we are fighting within those positions, what really comes in your mind? Eh, how about the premier, the prime minister? What crosses your mind? no that should be prison for Mama Mbabas. That one, Mama Mbabas is claiming it. So if we have those positions, it, it is where the only battle is. And we are not going to be very shrewd to anyone. It is a very simple thing. So we run that down, we run the show, then we have the, the, the, chances of, of succeeding the president, because if we don't do that, and it slips out of our hands, then we shall have nothing. We shall have struggled only to, to attain an empty container filled with empty air. So that is the whole thing. nyo mpuliriza ah, tuli ku mukutumu gwa pal fm kula lya mutu wa bulijjo obakamwe bali kuweereza omukulu katabire yusuf directo wa vienna high school ajinajibu lwanda gabule sebwe bali nnyo ne mukulu pawulo awo owankulu kukko ku mafuta ku saluuni awo sebwe mwebale nnyo okutugo <laughs> mwebale nnyo okutugoberera wano ku mukutu ogwa pal fm ani Biden. Mm. kuyita oyo yajja omugolola ku ttumbaoyo yalowooza okufuga eggwanga byolocost kakati oyo bobiwaini yoyina oluganda oyo ayina oluganda ne bobiwaini mhm. talina ebintu bino bijjawa e, eyamugobye mu offisi tayogerere yamugobye mirundi gwogamba nti abuzaabuza pulezidenti tefe bamemba ba fast famiry fetugiza abantu yamugambye nti kinani akikola kinani akikola kinani akikola mulimu bobi wine muli yamugambye ekitegeeza isu ya museveni is not bobi wine bobi wine is a scarecrow like idi amin thought that it was obot when the killers of ugandas were inside bafaruku minawa bakasimuobula bakaputeno parking juma butabika we are not tanzanians as people were being killed in the Nile Mansion by Muanga, they were not being killed by Museveni's agents. Museveni's agents were not running in Nile, Nile Mansion. Museveni's agents were not running Argentina House, where many people perished. But Wine's people are not running any of the safe houses. But Wine's people are not the ones who are operating the drones. No for tarnishing the image of the army. Buwe does not control any police station. No. Buwe is people are not the ones who are going to who want to kill me, who are killing, who fought me out of government, and who are plotting to kill me, who poisoned me five times. It's not. He does not have that power. So the problem is inside the palace. That's my assertion. Okay. Yes. Bob Wine ategeeza ki nti ensonga yazitutte mu kkooti y'abantu kikyalumye abantu omutunakitegeeyali mwogera mu palament kati naye alowooza mhm. naye nga alina strategy alina abantu abamuwa amagezi as the president was meeting these people bob wine yabadde asenkanya abantu nga bawanna lessons eriiso eryange baalijamu nze bankuba negundi kakati abo tobalabaabo mm. wishaget people who are missing because this the survivors will tell us nebaga nti ekyatukubye nyo ekasese baata abasibe ne baddayo ekasese bebakwatire mu lubiri lwamumbere they went back with the settling evidence gundi aliwa bamutta gundi aliwa bamutta kati where theyare survivors sejage nti omusajja aleeta omune gwa sigala mm, omwoke n'akukola bwati and the president is talking to this group for peace this man who allows him akati uh, as you approach the women's day, he is going to parade, I can tell you. He will parade embarrassing, uh, uh, embarrassing uh, photos, materials, is what how women have been tortured. Women who are carrying babies. Mm. So that one, when you are handling him, is easy. But when it's easy, he does not control any drones. So if you want to stop people arresting in people in drones, you don't go to Bobby Wayne. You are addressing a wrong address. Bobby Wayne is only creating trouble for you, which you are fairly sorrow. Bumang, base Bakolo Bobby. Nti, years of was security. I talk to these security people. They're top ones. By the intelligence, Yafuna Maulide, especially arising out of the failed riot, Oku. Never Funa Maulide. nti bategese oba museveni yakuga nti ainfiltrated bobiwai naye take museveni statements seriously balita okubanga bakola preemptive to arrest the ring leaders baleme kukola kyebali bagenda kukola but the problem there are two problems one do you have the people to defend your actions two are, are, are you going to, to, to punish those who are misusing it, the operation nga kaka bwe yamisuzinganga nesobi nebakwata nebyabakazi nebatya nabantu nebasala sente nebakolaki misusing houses gadis mhm. the issue misusing a presidential directive and implementing a presidential directive are different yes arresting people who are suspected to cause trouble is legal preemptive even me able to do it preemptive izi yali egera nekuba egundi beseze zabagundi nga tenaba kujja preemptive strikes so if government carried out a preemptive action by arresting the ring leaders who are going to ferment trouble i crap for them but the problem is thatolinda owagira ekya gavumenti okugalira aba bob wine bwe kiba nti baali bagenda kukozinga problemmethod of arrest and their treatment ekyo ekikulu ekirimu kubanga mbaga nti konstitution ya uganda yawera tocha yes anti tocha act weri yes mm. gwokikola otya which means there is somebody inside the government akola ki abikola bino ali mu government munda abawagizi babbiwaine okujja omunyumiza nti banjiamu eriiso kigenda kuyamba kiugambe natunulidde programu eyo ewokitaawe ngaomukazi mm. akutta omwana mbaze wange banonerako sakwezit kuba yali ambadde kakofiira kamyufu isit musebenzi gavumenti tikantib ewebuuza nti tebyandibadde gavumenti yamusevenkakatite nawandika akatabo kubyakolebwanga mu eit munaire mansonis hmm. ate ekirungi ekiriwo wano nti luli aba upc bakozesanga usi wingers hmm. ne nasa ne hmm. upc activists this one is done by security people kati eh, byewalabanga ah, byewawandika ah, mirundi byewawandika mu katabo lukumi era kinaana byebyolese kati ekyawukanye nti luli baali ba youth wingers bano basecurity nalinkanika masanyalaze hmm. eriiso erimu baalitta kati ani asobola okumpa omulimu okulinnya gundi ye yes ndikosobola hmm. okunzikiriza okulinnya oweriiso erimu omukazi agalira beomwana ono tetulina na buyambi baze wange salami kati kitegeeza ki yabaleese ekyo ekyo nekyo mukitegeere mukisome nti people don't fear to, to come at bobi wine is place the media is always there why <laughs> babaalikidde tebakyatya emitima gyakaluba emitima gyabamawulire <laughs> gyakaluba bukedde tebasoma bwagundi ezo empapula ziri dangerous bukedde is a very dangerous newspaper baba tebamusoma nabagaa nti waliwo akasajja seba kaje bojjaawo kaje bojja kusaawa nya netaano awo o kalimu bamakolo kavuma baani abo kali dangeras kwogera ebbamu eito gakitawako yalwanirayo bama bama bama bama omanyi bannauganda bamanyi nyo ebbama esise bamanyi bama olusalo lwebbama bama kanyonya bama sebo thes people dont follow up these things mirundi bobuwaire alina waaka anti nkugambye nti is a creation bob wine since his formation was formed identified nurtured financed by people from the inside the palace mm-hmm. kakati today era misek zabano zatambulirako nakati nti mawo ne bwana agenda nasinkana president mm. nono mutani wobot mutani wobot his wife is a minister he does not add anything tenyeze chigatako ata ina chagatako and the president does not need to call Bobby Wai no nebo ataje ataje kuje I know if a man like me was a security I'm bitter okunkuba mauli mbinyo nyinkota kulu to sinka na kumukolo wafu muke mvuvu tuenza kunkuba miezi ena noja kwa palugula mzani luka tulide ngani kati ono kumwa kwa mbiko ni mkana no kushula wani mbiko ni yaku shpati tihimu ni liye robot tuyanza tuyanza gaya mpilisa but you don't need Bobby Wine to tell you where the key is the key to solve the, the Uganda's problem is inside the state house. Ekisumuluzo bakirina. Bakirina. Bakigyeyo. Yes. Ampuliza bwe tubadde bwe tuna kwa balungi kala kwebaza. Omuvubi ateesa n'ekyennyanja. Ah, ajayo kijje. Ajayo kijje. Eh. You stir the water, a fish comes out to fight, eh. never mu net. <laughs> We can do many things with reforms without involving Bobi Wine at all. Okay. Bobi Wine is our creation. We can stop Bobi Wine. we can make even we can make a, a wash booby wine or we can tape booby wine the keys inside the state house okay ambriza wetu bade wetu nakula hilo njagala kwebaza webaza okubanga bade kitundu ku program weno moyo gwa gwanga the patriot wetu weigenze abade ku mkuto gwa www.palefm.co.uk na bade wetu laba ku facebook live mwebali nyo nyombi mahmud gimanya gangi